बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता तथा टीवी कलाकार करण सिंह को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है बताया जाता है कि उन्होंने एक महिला ज्योतिषी के साथ रेप किया है ज्योतिष महिला की पहचान डेटिंग ऐप के जरिए टीवी अभिनेता से हुई थी इसके बाद दोनों के बीच संबंध स्थापित हुए ओशियारा पुलिस ने बताया कि बलात्कार के आरोप में टीवी अभिनेता करण सिंह ओबेराय को गिरफ्तार किया गया है कुल मिलाकर यह पूरा मामला बॉलीवुड में चर्चा का विषय बना हुआ है